Et ass en Pilgerfuert. Et geet ee vun enger Plaz zu enger aner am Grupp, jiddferee fir säich an um Grupp. Et geet een zum Graf vum Willibrord, dat ass den eenzegen Heiligen deen hei am Land begrowen ass. Et ass ee verbonne mat wäisse Saakdeeche wéi mir soen. Da muss mer wëssen, datt de Willibrord Beneditiner war an e steet ënner der Double Devise Ora labora, also Beet an Schaff.